曲目にお送りするのはラブポップソウルですこの曲の魅力は何といってもトランペットトロンボーンテナーサックスのソロです魅力的なあのソロに会場の皆さんも惚れてしまうこと間違いなしそれは楽しみですね皆さんも盛り上がっていきましょう